La clínica es preciosa, absolutamente limpia, los consultorios son súper cómodos, el doctor ha sido súper, súper amable y hasta divertido, así que me voy muy contenta. Se me partió un pedazo de <laughs> carilla de mi diente, entonces estaba con una sonrisa terrible y entré a una página de datos de Playa del Carmen y había muchísima gente recomendando Sunny Dental Club. Entonces dije, ah bueno, si tanta gente lo recomienda, ese debe ser el lugar y no me equivoqué. Experiencia maravillosa. Playa del Carmen es uno de los sitios más lindos que, he visitado en mi vida, entonces no podía seguir visitando sitios con la sonrisa rota, entonces tenía que venir aquí a que me los arregle. Quiero agradecerles muchísimo, de verdad, ha sido súper rápido el tratamiento, lo han hecho con muy, buena, con muy buena onda, con muchísimo cuidado, el doctor me dijo que incluso podría notarse, la verdad que no se nota nada, y también que no se nota nada y ahora me puedo ir con una sonrisa linda y puedo seguir tomándome fotos y sonreír nuevamente.